哎，有了！我不会被女孩子骂了吧？我好紧啊！对啊，一开始都是紧的。这个女孩子应该都了解。这话以前自己应该说过的。这期呢，我们要带依然演示给一些教练员们，就是如何一开始快速的让新手能上手玩几个组合啊。很难吗？呃，不难不难。他还不会打拳，我们之前教了他连扫踢和扫踢，对吧？所以说呢，我们要教一下打拳。左手上，右手跟，做这个，然后右手回去，左腿回去。好，好，对，再来一遍，再来一遍。 对，它是属于不错的啊。上，面那个手别动啊，记得吗？OK OK，就是说目前来讲，今天的它已经到极限了，明白吗？就现在的情况就是说呢，我们得尽可能尝试摆拳，它能不能做？啊？我就挑战一下，我不演示什么是摆拳，我直接教会他试试啊。右手直接上步，停在这儿，停在这儿，停在这儿。对，别动，接那个往前拉。我需要你做的一件事儿就是绕过我这只手，不要打到我这只手，可以吗？轻点儿啊！啊，来，走，走，哎，再来一遍，再来一遍，再来一遍。 来走，哎，不错，不疼不不疼，再来一遍，没不疼怎么办啊？来，不疼，哎，很好，很好，不疼了，不疼了，不错，再来一遍。啊，不错，然后这个是打开盾角，打开盾角，盾角。为什么我教他的时候，我刚才一定要他上步打前手，上步跟打后手？因为我需要让他会移动中的打击，明白吗？第一节课直接教会，不用说先教不会，之后再教他移动，太麻烦。会了移动打击，会静止打。别往后，别往后，后手回来，后手。 脚迈回去一点，一点，一点，好，往前走一步，好，不错，他已经会移动了，哈。哎，中！喂，再来一个，中，好，再来一个，哦，对，侧腰出网，这个很很漂亮，这个很完美，很完美的，中，哎，完美，再往这边上，好，再往这边来一点，中，对是对了，再来，对的，非常棒，护头啊，手门员，来，走，哦，这是对的。 再来，就不样不管了。刚才就是一个特别长的、特别冗杂的，就就就填鸭式，填鸭式。但是很多教练，如果按我们正常上课，你分清每个环节、每个回合之间的关系，你按这个逻辑，很快让一个新手上手，知道吧？就是很牛逼。就这样。